اے مے گئی پانچ ریت دانس سیت وات دانس پہ بڑھان بڑ بزرگ تو لہذا پہ وہ دان مو نب کڑت یہ گومت خراب تو کرو کم فاصلہ سو اسانسارم دسفارم نت نیو لانے تلتھ کور کی خطر اَسہِ گٔے تقریٖباً ژور رٮ۪تھ حظ ٹرٛانسفارمَر دس تٕرٛہ کے وی چھُ اَسہِ ٹرٛانسفارمَر یِم چھِ کالہٕ اَنان صُبحَس نِوان کالہٕ اَنان صُبحَس نِوان نیش کیٛاہ روزگار سون چھُ یِہوٚے شامَس ٲسۍ روز روز کٲم کَران کَران کامہِ کامہِ اَسہِ زٕ ترٛےٚ أسۍ سوچو یہ دن شام رودگا کم زنٹ ترے گھنٹہ اتر غربات بچانے ساری یہ یُس غریٖب محل سون مرزوں پورہ محلہٕ محلہٕ یہِ چھُ غریٖب یِم چھِ سٲری حظ بیکار گژھان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرتھٕے کینٛہہ اَسہِ گٔے ژور رٮ۪تھ ریت ووٚنُکھ ہَتھ کے جی دِمو تہٕ دِوٲنی چھِنہٕ کینٛہہ فیٖس چھِ نِوان دے دے چل سٲنۍ ندا تہِ أسۍ چھِ مجبوٗر تشہی اَسہِ چھِ تیٖژاہ سختی آمٕژ یِمَن آمن بچن تیس سختی نہ نہ چھِ چھِ چھِ چھِ پَران کینٛہہ أسۍ أسۍ أسۍ أسۍ أسۍ آسان دۄہَس سکوٗل شامَن کَرہو تعلیٖم چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ کٔرِتھ شامَس تَل کیٛاہ ہٮ۪کو سٲنۍ ییٚمہِ کِنۍ واریاہ پَتھ گژھان سٲنۍ تعلیٖم أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ دُنیاہَن کٔر واریاہ ترقی مگر أسۍ چھِ وٕنہِ تٔتی